皆さんご無沙汰しております。最近はすっごい忙しくて、なかなか動画作る時間がなかったけど、まあ今とりあえず頑張って作ってみようと思ってるんで、ちょっと遅れてる情報というか、当日動画もあの作ろうかと思ってたけど、あ忙しくてね、ごめんね。あのー、この間の金曜日、 3月7日、えー、中層の方にすごい偉いやばい火事があってねあの中層の、えーと、阪急駅の西口出てですぐ右手にあの横丁があるよあのいっぱい飲み屋さんとかある横丁なんだけどそこが、えー 何だっけ36店舗もう <laughs> 焼けてしまうのでそこはね私は特にこういい思い出たくさんあるわけではないけど1回あの12月あの知り合いに連れて行ってもらってあのお昼飲みしてねあの平日の昼とかすごいこうゆっくり楽しく飲める感じなんで 行ってしまって、うん、普段留学生が経験しないことかな。うん、だから、その面で、ちょっと特別かなと思って、あと、そこの店入って、初めてクジラ食べたよ。あの、クジラベーコン。とりあえず、いい思い出できて、 で <laughs> 結局ねあんなことになっちゃって、うん、ちょっと悲しいなと思うほんでなえっ、ー、と昨日が、えー、3月11日で、まあ、あのいや何やったっけ東もう西日本言おうとした自分が西日本やからあの東日本大震災 で自分は当時あのまだフィンランドの方に行ってたんだけど仕事をしてねほんで急にあの同僚が「東京の方に津波があったよ」って「あそうなん」って思って自分で調べたらあのこうショックっていうか 仙台の方やったよな仙台って津波が福島と、まあ、仙台の方だったかな、うん、でその同僚に「東京ちゃうで」 <laughs> とか言うても <laughs> ちろん大体その知り合い友達があのずっとまあ大阪の方やけど東京横浜とかの、まあ、知り合いもおるんで すごい心配だったけどみんなあの大丈夫って聞いたらちょっと安心したけどでもその時はもう日本に行くことを決まってて例えば銀行行って特になんかこうもう用事があってでなんかよくわからないけど海外行くよって言うたら じゃあどこに行くんですか?」聞かれて「あ日本に行くんですけれども」言うたら「ええー」ってみんなすごいやっぱこう他人というか、うん、すごいみんな心配でちょっと友達も一応「大丈夫なってよく、うん、聞かれたけども、うん、ちゃんと大阪は もうほんまに離れてるから大丈夫だよ心配せんといて言うたら大体分かってくれる要はそのどっかで大変なことがあったとしても別に全全国そういうわけでもないししょっちゅうあの <laughs> 起こることではないからそんな 心配しなくていいというか、例えば友人が海外行ってその国で何か大変なことが起こったらそんな別にそ心配にはなるのはなるけど落ち着いてちゃんと調べて、うん、例えばその友人に連絡をして連絡取れたらニュースを聞いたりとかでもそんななんかやっぱマスコミがね ごいやっぱこうパニックのような記事ばっかり書いてあれはあんま好きじゃなかった動画の回り方また全然わけわからなくなってああ仕方ないよほなまたね